दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर ज्ञान बस्नेत स्वागत छ यहाँलाई हस् नमस्कार धन्यवाद यसपटकको यो उपनिर्वाचन जसलाई एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि मिनी यो जनमत सङ्ग्रहका रूपमा पनि हेरिएको थियो भनेको पहिला जो पुराना दलहरू या नयाँ दल भन्ने एक खालको त्यो रूपमा हेरिएको थियो अहिले यो निर्वाचन मतपरिणाम आउँदै गर्दा घन्टीमय भएको देखियो यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ अब यो अत्यन्तै ड्रामेटिक जस्तो एक किसिमको होइन अब योभन्दा अगाडिको अब मङ्सिरको चाहिँ अब आम्ली रचना पनि अब बिस सिट आउँछ भनेर त कसैले पनि सोचेको थिएन अब यो यसको यो पार्टी आफैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैले पनि अब नसोचेकै घटना भएको थियो त्यति बेला पनि होइन दुई चार सिटमा सीमित हुन्छ होला भन्ने किसिमको विश्लेषकहरूको चाहिँ आङ्कलन थियो अब अचानक अब यो अनौठो तरिकाले बिस सिट आइदियो र अब अहिले पनि अब यो एकदमै राम्रो खालको चाहिँ अब परिणामहरू आइरहेको देखिन्छ होइन अनि त्यसो हुँदा अब यो सबैभन्दा ठुलो कुरा त यो अब पुरानो र नयाँ बिचको चाहिँ अब पुरानो पुरात पुरानो दलहरू पुरातनिक दलहरू र अब नयाँ दलहरू बिचको एउटा चाहिँ अब द्वन्द्व जस्तो पनि र अब जनताको चाहिँ अब नयाँ चाहनाको सूत्रपात जस्तो होइन पुरानोबाट अब तेत्तिस वर्षदेखि चाहिँ अब केही पनि भएन डेलिभरी भएन होइन यो निर्वाचन मत परिणामले नि के कुराको सङ्केत गरिरहेको अब यो अब अब यो सङ्केत त अब अत्यन्तै अब ठुलो सङ्केत हो यो होइन यसमा चाहिँ अब अघि नै मैले भनिसकेँ कि यो पुरानोहरूबाट अब डेलिभरी हुँदैन तेत्तिस वर्षसम्म चाहिँ अब सपना मात्रै देखाइयो र यिनीहरूले थुप्रै बाचा बन्धनहरू गरे होइन सिस्टमहरू परिवर्तन भयो साह्रो भयो तर यसमा चाहिँ अब जनताले पाउनु पऱ्यो नि आएर चाहिँ सुशासनको कुराहरू कतैबाट केही पनि भएन भन्ने किसिमको पनि एउटा अब त्यो भयो र अब सँगसँगै फेरि अब एउटा चुनाव भनेको टेक्निकल कुरा पनि होइन एउटा चाहिँ अब लड पनि हो अब रवि लामी छानेको भनौँ न अब त्यत्रो ठुलो विवादहरू आयो होइन नागरिकता अब इस्युदेखि लिएर अब यतापट्टि चाहिँ राजधानीको कुराहरू सँगसँगै होइन अब आफ्नै पार्टी तर तिर त्यस्ता विवादले पनि भएन कुनै यसो जनताले अब हो त्यो कुरालाई पनि चाहिँ उल्टै अब जनताले कसरी बुझे भन्दाखेरि रवि लामी छानेलाई चाहिँ अन्याय गरिएको षड्यन्त्र षड्यन्त्र गरिएको अन्याय गरिएको अथवा चाहिँ फसाउन खोजिएको भन्ने हिसाब किताबले अब जनतामा चाहिँ बुझ्ने काम भयो अब फेरि यो योभन्दा अब त्योभन्दा ठुला ठुला काण्डहरू सत्तरी करोडको काण्ड ओम्ली काण्ड यति काण्ड वाइबडी काण्डदेखि लिएर ललिता निवास काण्डहरू पनि छन् होइन तेत्तिस किलो सुनको काण्डहरू छन् र अरू सारा काण्डहरू छन् अब त्यो काण्डहरूको अब फाइल कसैले खोल्नु आँट गरेन होइन अहिले पनि अब त्यो काण्डमा मुछिएकाहरू एकदम उन्मुक्ति भएर हिँडिरहेको अवस्था र सँगसँगै अब रविको चाहिँ अब किन भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ अब प्रश्न पनि जनताले उठायो होला नि होइन अनि यो कुराले गर्दाखेरि अब रविको हरकतहरू जुन अब देखियो बाहिर आयो होइन अब लिगल इस्युहरू जुन जुन छ अहिले पनि केही मुद्दाहरू चाहिँ अब सर्वोच्चमा चाहिँ अब एकदमै विचाराधीन अवस्थामा छ राजधानीको कुराहरू छन् होइन अब संसदको अब दुई करोडको चाहिँ कुराहरू पनि यथावत अवस्थामा छ कोर टिमको चाहिँ अब आइडेन्टिफाई हुनु बाँकी नै छ र त्यति हुँदा हुँदै पनि अब जनताले अब अघि मैले भने जस्तो उहाँहरूले अब रवि नै ठिक होइन पुरानो भन्दा त अब नयाँ ठिक र पुरानोले केही पनि गरेन कङ्ग्रेसले पनि केही गरेन माओवादीले पनि केही गरेन एमाले पनि अब एउटै हो अब यिनीहरूबाट चाहिँ राष्ट्रलाई फाइदा हुँदैन डेलिभरी हुँदैन यिनीहरूले देखाउने सपना मात्रै हो भन्ने हिसाब किताबले अब यो चाहिँ आएको हो भन्ने चाहिँ मेरो स्पष्ट बुझाइ छ ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरू त्यो अस्तित्वको सङ्कटमा परेका हुन् अब भन्न सकिन्छ यो उपनिर्वाचनलाई नै आधार मानेर अब यो एक हिसाब किताबले हेर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै अब ठुलो अब सङ्कटै भन्नुपर्छ यसलाई होइन अस्तित्वको नै एकदम एकदम अस्तित्वकै सङ्कट र यहाँले अघि अब मिनी जनमत सङ्ग्रह पनि भनिहाल्नुभयो होइन यसले अब राष्ट्रिय राजनीतिमा एकदमै लामो समयसम्म चाहिँ यसले चाहिँ असर पुग्छ र अब होइन अब अझै पनि अब सकि भन् सकि गयो त भन्न मिल्दैन राजनीतिक दलहरूलाई किन भन्दाखेरि उनीहरूको माथिदेखि तलैसम्म अब सत्ताको हालिमु अहिले पनि उहाँहरूसँग छ अब तलदेखि माथिसम्मै सङ्गठन पनि अब सँगसँगै छ र सम्पूर्ण कुराहरू छ र सुध्रिने ठाउँ छ र अब यसले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि कि चाहिँ अब तिमीहरू सुध्र होइन परिवर्तन हो र अब दलको विकल्प हुँदैन होइन नेतृत्वले परिवर्तन गर्नु सोचमा परिवर्तन गर्नु पऱ्यो डेलिभरी गर्नु र काम गर्नु पऱ्यो इन्टरनल डेमोक्रेसी सँगसँगै अब न्यायको न्याय र सुशासनको कामहरू गर्नु तिमीहरू परिवर्तन हौ होइन अब होइन भनेदेखि अब समय आयो र तपाईँहरूको चाहिँ अब टाइम चाहिँ अब सकियो भन्ने हिसाब त्यो एउटा म्यासेज हो अब यसलाई सकिहालेको अवस्थामा त बुझ्न मिल्दैन अहिले पनि अब चार पाँच वर्ष अब अझै अर्को चुनाव आउनुले बाँकी नै छ र विदिन अ इयर अब दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण जिनीहरूले अब जस नयाँ तरिकाले सोच्नु पऱ्यो अब पुरानो दलहरूले माओवादी केन्द्र होस् कि एमाले होस् कि नेकपा एस अथवा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी होइन उहाँहरूले अब उहाँ नेतृत्व अब सम्पूर्ण दलले नयाँ सिराबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो जनचाहनालाई चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ एकदम बुझेर चाहिँ अब अबको राजनीति भनेको जनताको लागि समाजको लागि भूगोलको लागि होइन र न्यायको लागि गर्नु पऱ्यो र यसो र र सँगसँगै फेरि यसमा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अब यो प्रगतिलाई लिएर जितेको कुरालाई चाहिँ हौसिनु हुँदैन होइन त्यहाँ पनि धेरै डिफेक्टहरू छन् त्यहाँ पार्टीमा पनि अब अहिलेको चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको यो उपनिर्वाचनमा चाहिँ कसैको पनि त्यस्तो अब एउटा एजेन्डाहरू त केही पनि थिएन नि थियो र गाली क्लोज दुवै पक्षबाट भयो रविको पार्टीको तर्फबाट पनि गाली गलोज भयो अरू मान्छे अरू अरू पुरानो दलले त गाली गलोज गर्ने नै भयो होइन अब अब यसले चाहिँ राजनीतिक संस्कार चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर गरेन अथवा चाहिँ एजेन्डाहरू के थियो त फोकस के थियो त भन्ने प्रश्नहरू पनि छन् नि त यो त एक, एक अब एक किसिमको चाहिँ व्यक्तिगत कन्फ्लिक्ट यो पर्सनालिटी कन्फ्लिक्टको लडाइँ जस्तो होइन जसरी पनि जित्नै पर्ने जित्नै सबै कुरा हो भन्ने हिसाब किताब पनि देखियो यसले हाम्रो राजनीतिक संस्कारलाई चाहिँ कति चाहिँ अब राम्रो गर्यो कि गरेन संस्कार बचायो कि बचाएन संस्कारलाई राज पोलिटिकल कल्चर सरकारले कति इन्हान्स गरौँ भन्ने कुराहरूबाट पनि अब हामीले हेर्नुपर्छ अब भोट जित्ने सबै ठुलो सबै कुरा हो भन्ने हिसाब किताब जस्तो ठुला भनिएका दलहरू को एक प्रकारको गठबन्धन थियो होइन जस्तो एमालेकातिर थियो अन्य दलहरू एउटा गठबन्धन बनाएर अगाडि बढाएको थिए रासोपा एक्लै चुनावी मैदानमा थियो तर एक्लै चुनावी मैदानमा रहेको रासोपालाई गठबन्धन गरेर गएका दलहरू हुन् या संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्राप्त गरेको जो मत त्यो सबै जोड्दाखेरि पनि होइन रासोपासँग पुग्न पनि त्यो हम्मे हम्मे पऱ्यो त अनि यसलाई के भन्ने अब आउँदो चुनावमा चाहिँ नि कतिपयले यति बेला सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् कि अब यो गठबन्धन मात्रै होइन महागठबन्धन तिमीहरूले गर्दाखेरि पनि भेट्टाउनेवाला छैन है भनेर भनिरहेका छन् अब यो अब यो सबैभन्दा त्यही त अनौठो चाहिँ त्यही भयो महागठबन्धन गरेर अहिले जानुभयो होइन अब त्यही त त्यही त यो उपनिर्वाचन अस्तिको चाहिँ अब आम निर्वाचनभन्दा पनि बढी चाहिँ अब यसको चाहिँ महत्त्व होइन एक किसिमको चर्चामा आउनुको मुख्य कारण नै त्यही त हो नि ठुलो गठबन्धन एमालेको अब एकदम शान्त रह्यो एमाले चाहिँ एमालेको अब चाहिँ क्यान्डिडेटहरूको कहीँ अस्तित्व नभए जस्तो एक किसिमको होइन अब यतापट्टि अब जस अब जसले सरकार चलाइरहेछ प्रधानमन्त्रीको दलको त कहीँ अस्तित्व छैन क्यान्डिडेटै छैन होइन अनि त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि अब अलिकति अब यो त्यही हुनाले त अनौठो भयो त यो चाहिँ यो बडो अनौठो किसिमको क्या पाँचवटा दलहरू चाहिँ लागेर चाहिँ अब सब सम्पूर्ण लागेको छ अब राजा सबै एक्लै उता चाहिँ अब भिडिरहेछ भनिसकेपछि अब त्यसमा पनि धेरै अगाडि चाहिँ अब एक्लो एउटा पार्टी नै अगाडि छ होइन अनि अब हो त हिसाब किताबले अत्यन्तै अब चर्चामा रहनुको कारण पनि त्यही हो अब पाँच वर्ष पछाडिको कुरामा चाहिँ अघि मैले भनेँ नि त यिनीहरूले चाहिँ अब सुध्रिनुपर्छ होइन अहिले पनि समय छ अब उहाँहरूले अब कसरी लानुहुन्छ र सँगसँगै यो अब सँगसँगै राजस्वपाले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले होइन रासोपाले चाहिँ अब जितिसकेपछि अब यसको चाहिँ पोजिसन कस्तो हुन्छ होइन अब यो चुनाव पछाडि अब कहिले अब यो केही केही अब दिन पछाडि अथवा भविष्य बाटोमा अब सरकारमा बस्छ कि बस्दैन अथवा चाहिँ सत्ता बाहिरै बस्ने हो कि होइन अथवा चाहिँ कुनै अर्को दलसँग चाहिँ समीकरण गरेर चाहिँ अब सत्तामै जाने हो कि होइन लेनदेन कसरी गर्छ र अब यसले डेलिभरी कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि भर पर्छ होइन अब जस्तो म म यो तनहुको निर्वाचनको समीक्षा गर्दै थप जिज्ञासाहरू यहाँसँग राख्छु है त्यो समीक्षाका लागि आग्रह गर्दै जस्तो तनहुबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट डाक्टर स्वर्णिम आग्ले उठ्नु भएको थियो उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको गएको मङ्सिर चारको त्यो निर्वाचनको घोषणापत्र लेख्ने एकजना सदस्य हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेर उहाँ राजसभामा जानुभयो होइन यसले अहिले उहाँले जुन प्रकारको शानदार मत प्राप्त गर्नुभयो नि यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको त असर पुग्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ कतिपयले भनिरहेका छन् अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पहिरो नै जानेवाला छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ अब त्यति अब त्यति धेरै ठुलो पहिरो त नजाला होइन अब त्यहाँ एक किसिमको अब त्यहाँभित्र डिभिजन हुन्छ अझ सबै अब अझ डिभिजन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब पक्कै पनि हो होइन त्यसमा अब गोटु बगुटु त काङ्ग्रेसमा पहिलेदेखि नै हो र त्यसमा अब केही डिभिजनहरू होला र पहिरो जाने कुरा मात्रै किसिमको अब आरोप प्रत्यारोपको त पहिलेदेखि नै छ र त्यो अझ बढेर जाने सम्भावना छ फेरि कङ्ग्रेसले अब सम्पूर्ण नेतृत्वदेखि लिएर प्रधानमन्त्री नै अब त्यहाँ पुगेर चाहिँ अब आफ्नो मान्छेलाई भोट माग्नुभयो प्रधानमन्त्री नै बनाउँछु भोट दिनु हो भने अरू कुनै एजेन्डा थिएन होइन अब एजेन्डा दिएर अथवा हामी यस्तो यस्तो गर्छौँ विकास केन्द्र यो छ उहाँलाई जिताउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुको साटो अब उहाँलाई मन्त्री जिताउनुहोस् भोट हाल्नुहोस् र मन्त्री बनाउँछौँ भन्नुभयो होइन विश्वप्रकाश र चाहिँ गगन थापाहरू समेत पुगेर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब उहाँहरूले पनि भोट माग्नुभयो होइन सम्पूर्ण कङ्ग्रेसको कोर नेतृत्व टिम नै गरेर चाहिँ लाग्दाखेरि पनि अब त्यो भएन र यसमा चाहिँ एक किसिमको उहाँहरूको प्रेस्टिजको सवालदेखि लिएर अब उहाँहरूको अस्तित्वमा होइन एक किसिमको अब उहाँको नैतिक अस्तित्वदेखि लिएर अब राजनीतिक अस्तित्वमा अब पक्कै पनि अब सङ्कट चाहिँ आएकै हो अब केही न केही भित्र अब त्यस्तो ठुलो पहिरो नगए पनि अब कन्फ्लिक्ट होइन आपसमा चाहिँ अब मारामार र अब केही अब आरोप प्रत्यारोप र सँगसँगै अब कतिपयको आन्दोलन त अब यतापट्टि अब कङ्ग्रेसबाट धेरै नै अब रा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर प्रवेश गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ होइन अब त्यो पनि नभइहाल्ला किन भन्दाखेरि अब यो तिनवटा सिट हो वास्तवमा होइन यो तिनवटा सिटमा अब यो जसले जिते पनि यसले अब अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै कुनै असर पनि पार्दैन यसले कसैको बहुमत पनि पुग्ने होइन तर राष्ट्रिय राजनीतिमा खास त्यत्रो असर नपारे पनि एउटा ठुला राजनैतिक दलहरूलाई नैतिक दबाव नैतिक सङ्कट त सृजना भयो होइन अब जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्दाखेरि नि नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ यो निर्वाचन परिणामले कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ त्यहाँ जस्तो नैतिकताका प्रश्न गगन थापामाथि पनि विश्व प्रकाश शर्मामाथि पनि होलान् किनकि उहाँहरू एक हिसाबले भनेदेखि चुनावी कमान्डर नै बनेर जानुभएको थियो र उहाँहरू जसले नेतृत्वका प्रति जुन तपाईँहरूले औँला ठडाउनुहुन्थ्यो त्यो औँला अब उहाँहरूतिरै त्यो फर्किने सम्भावना कति सम्भावना नैतिक दबाब त अब अत्यन्तै छ एमआलएलाई पनि छ अब माओवादी केन्द्र अब बत्तिस सिट भएको अब पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ होइन पुष्पमल दाल उहाँहरूलाई पनि हुने नै हो र अब गगन थापासहित विश्वप्रकाश अब शेरबहादुर देउबा होइन नैतिक प्रश्न सँगसँगै उहाँहरूलाई आफूले परिवर्तन हुनु पऱ्यो आफ्नो सोचहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन अनुसार काम गर्नु पऱ्यो र अब नेतृत्वले एक किसिमको अकाउन्टेबल हुने खालको परिपाटीहरू अब राजनीति जनताको लागि गर्नु पऱ्यो रुटमा पुग्नु पऱ्यो होइन आफूलाई एउटा परिवर्तन गर्ने एउटा जी यो मौका समेत हो नि उहाँहरूको लागि होइन एउटा सिक्ने मौका पनि हो नि त राजनीतिक दबाब पनि हो प्रेसर पनि हुने भयो नैतिक रूपमा चाहिँ उहाँहरू अब तल पनि पर्नुभयो होइन उहाँहरूको अस्तित्वकै सङ्कट पनि हो त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो अब हामी सुध्रिँदैनौँ भने हाम्रो अस्तित्व चाहिँ सकिएछ है राजनीतिमा हाम्रो चाहिँ अब रेलिभेन्सी अब खत्तम भयो त्यसो हुँदा हामी चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ राजनीतिको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ आइडियोलोजी मेथोलोजी जुन जसरी गरिरहनु भएको थियो एउटा त्यो तौर तरिकामा चाहिँ उहाँहरूले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ यो अवसर पनि त हो नि त सबैलाई होइन भने सधैँ कसैको पनि समय सधैँ एउटै रहँदैन र सत्ता र शक्तिमा कोही पनि यो यो पर्मनेन्ट कुरा पनि होइन र जनता चाहिँ सार्वभौम सम्पन्न हुन्छ र जनताले जनता चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ this is the power of the democracy power of the people होइन जनताको जनता कति सार्वभौम शक्तिशाली छ भन्ने कुराको एउटा यो उदाहरण पनि त हो नि त होइन सबै झोले मात्रै भए यो चाहिँ पुरानो पार्टीलाई मात्रै ऊ भयो भन्ने किसिमको एउटा थियो नि योभन्दा अगाडिको अवस्थामा अब हो त्यो सिनेरी पनि त चेन्ज भयो नि त जनता त परिवर्तन हुँदो रहेछ नि त होइन जनताको सोच परिवर्तन हुन्छ चेतना परिवर्तन हुँदो रहेछ नि त होइन जनताले त असन्तुष्टि जाहेर त गतिलो तरिकाले चाहिँ अब आफ्नो अस्ति जाहेर गर्दो रहेछ नि त अब यो यो कुरा पनि हो र अब जनता चाहिँ अब यो सार्वभौम सम्पन्न हुन्छ शक्तिशाली हुन्छ र यो यो जनतालाई बेखुसी बनाएर सिस्टमको विरुद्धमा काम गरेर हामी अगाडि बढ्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु पऱ्यो र अब नेपाली कङ्ग्रेस गगन थापा अब विश्व प्रकाश देउबाहरूले यो कङ्ग्रेसको अब पचहत्तर असी वर्ष पुरानो यो विरासतलाई अब फेरि चाहिँ अब यसलाई परिवर्तन गरेर होइन यसलाई चाहिँ अब पुरानो साखलाई चाहिँ अब फर्काएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो भनेको उहाँहरूले नै परिवर्तन हुनुपर्छ र अब सत्ता खोर मनस्थिति जुन छ नि अब त्योबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब निक्लिनुपर्छ र जनताले यो निर्वाचनमा मुख्य रूपमा के हेरे र मत व्यक्त गरे तपाईँलाई के लाग्छ यसमा त एजेन्डा त मैले जस्तो खासै तपाईँलाई भने जस्तो यो हाम्रो एजेन्डा यो भनेर त्यो एजेन्डाको बहस खास भएको एजेन्डा पनि केही छैन तर नयाँ दलका प्रतिको आकर्षण चाहिँ पुराना दलप्रतिको त्यो वितृष्णाको मत मात्रै पोखिएको भनेर जस्तो गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनमा पनि त्यो वितृष्णाको मत पोखिएको भनेर भनियो अहिले पनि वितृष्णाको मत मात्रै पोखिएको भनेर भनियो भनेदेखि त्यो ठिक हुन्छ अब यो वितिष्ठ भन्दा पनि अब वितिष्ठ पनि एउटा भयो होइन अब यो परिवर्तनको चाहना त अब यो विवेकशील साझा जुन विवेकशील दल चाहिँ अब सिर्जना भएदेखि नै उज्जवल थापाहरू नै उनीहरूको प्रवर्तक चाहिँ होइन उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो र निकै लामो भइसक्यो नि आठ दस वर्ष भइसक्यो नि अहिले र पछि हुँदै गइसकेपछि अब यता बालेन शाहहरूले जित्नुभयो स्थानीय निर्वाचनमा हर्क सम्पाङ गोपाल हमालहरू होइन अब त्यो त्यो हुँदै हुँदै आएर अब यो यो आम निर्वाचनमा अघिल्लो आम निर्वाचनमा अब बा यो हाम्रो अब राज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अचानक त्यो गऱ्यो यो एकैचोटि आएको होइन नि त योभन्दा अगाडि पनि थियो होइन अब यो बालेन शाहहरूको सँगसँगै आएर त्यसरी आयो अब नयाँ एउटा चाहिँ राजनीतिक शक्ति चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा र सँगसँगै अब बाबुराम भट्टराईले पनि कोसिस गरेकै हुन् होइन अब यो रविन्द्र मिश्रहरूले पनि कोसिस गरे अहिले पनि उहाँहरू कतै न कतै अब कामै काम गरिरहनु भएको छ होइन अब यो एउटा सिलसिलामा आएको हो र अब यसलाई वितृष्ण मात्रै भन्न त अलिकति मिल्दैन होइन तर पनि चुनाव भनेको एउटा टेक्निकल कुरा र लड पनि हो होइन एजेन्डा त केही पनि थिएन नि त रविको पनि एजेन्डा त खासै केही पनि छैन होइन अब अरू पुरानो दलको त एजेन्डा केही पनि हुने कुरै भएन छँदै कहिले पनि छँदै थिएन अब रविजीको पनि त अहिले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अब यो उपनिर्वाचनमा खासै एजेन्डाहरू थिएन र योभन्दा अब अघिल्लो आम निर्वाचन पनि एजेन्डा खासै थिएन थियो र त्यसमा त्यत्रो विवाद हो अघि मैले भनिसकेँ विवादमा फस्नुभयो सारा कुराहरू गर्नुभयो होइन अब र पनि के भन्दाखेरि अब उहाँहरूले एउटा चाहिँ नयाँ सोच र चाहिँ नयाँ चाहिँ अब तरिकाले नै अगाडि बढ्नुपर्छ पुरानोहरूबाट डेलिभरी हुँदैन है यो चाहिँ भन्ने नै एउटा चाहिँ हो होइन अब मलाई त्यस्तो लाग्छ अब चाहिँ यो अर्को कोणबाट पनि जस्तो बहस हुन थालेको छ जस्तो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समयमा के भन्नु भने अब फेरि यो जुन नेकपा हामी बिउताउनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको उहाँको एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो यो निर्वाचन मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि मतदान त्यो सम्पन्न भइसकेपछि अब मानिलिउँला नेकपा थियो होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आए भनेदेखि अहिले जो उदाउँदै गरेका जो एउटा त्यो रफ्तारमा अगाडि बढिरहेका दलहरूलाई पछि पार्न सक्छन् अब त्यो त अब नेकपा पनि अब अब उहाँहरूको व्यक्ति त्यही हो होइन प्रचण्ड त्यही हुनुहुन्छ अब विप्लवहरूसँग गर्ने भन्नु खोज्नुभएको होला वैदे बाबुराम भट्टराईहरू एक ठाउँमा आउने अब कुरा गर्नुभएको होला होइन त्यही त हो नि अथवा चाहिँ हिजोको अब खड्को वर्ष त्यसले मतदातामा आशाको संसार गराउन सक्छ छैन छैन त्यस्तो त्यो त्यो अब त्यो एकदमै त्यो पुरानो भइसक्यो कि चाहिँ अब ड्रामेटिक ढङ्गले एउटा नयाँ कुनै कन्सेप्ट लिएर आउनु पर्यो होइन जस्तो यसो भनौँ जस्तो ल जति पनि माओवादी घटकहरू हुन् ती माओवादी घटकहरू या नेकपा एमाले लगायतका दलहरू मिलेर अब नेकपा त्यो पुनर्गठन गरे भनेदेखि यो एउटा रफ्तारमा अगाडि बढिरहेका रासोपा लगायतका दलहरूलाई रोक्न सक्छन् त्यो त्यो त सम्भव छैन भन्छु जोसुकै मिलुन् जेसुकै हुन् सम्भव रोक्न छेक्न भन्दा पनि अब सबैभन्दा ठुलो कुरो अघि मैले भनिसकेँ के भने भन्दाखेरि राजसोपा अब ऊ उसको एजेन्डाहरू के हुन्छ होइन अब चुनाव यो उपनिर्वाचन पनि सकियो परिणाम पनि करिब आइसकेको अवस्था छ होइन दुई ठाउँमा त अब रवि र चाहिँ अब सोडिमले त जित्ने चाहिँ कन्फर्म भइसक्यो बाह्रको कुरा अब अहिले अब मतगणना भइसकेपछि भोलिसम्म बेलुकासम्ममा सम्पूर्ण आइसकेको हुनेछ र त्यति बेलासम्ममा अब त्यस पछाडि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो अर्डरहरू कसरी लिन्छ सत्तामा बस्छ कि बस्दैन कि होइन अब यो पार्टी बनिसकेको अवस्था पनि छैन यसका सैद्धान्तिक कोडहरू के हुन् होइन यसको चाहिँ अब राष्ट्र निर्माणको चाहिँ आधारहरू के हुन् आर्थिक चाहिँ अवधारणाहरू के हो विदेश नीतिहरू के हो भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरूमा एक किसिमले सैद्धान्तिक बहस पनि अब यो पार्टीले गर्नु बाँकी नै छ होइन र त्यसो हुँदाखेरि अब यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा नै भर पर्छ एक प्रकारको जस्तो अब बौद्धिक जमात चाहिँ यो राजसभामा प्रवेश गर्नका लागि स्वर्णिम वाग्लेको प्रवेशभन्दा अगाडि अलिकति हिचकिचाएको हच्किएको रूपमा पनि धेरैले लिइरहेका थिए अब स्वर्णिम वाग्लेको राजसभामा प्रवेश र स्वर्णिम वाग्लेको विजयसँगै अब त्यो बौद्धिक जमातको आकर्षण राजसभातिर हुने कतिको देख्नु त्यो त्यो चाहिँ अब हरेक पार्टीबाटै अब त्यतापट्टि प्रवेश गर्ने डर त चलि नै हाल्छ होइन अब कङ्ग्रेसबाट पनि अब केही प्रवेश गर्लान् एमालेबाट अथवा स्वतन्त्र बौद्धिकहरू पनि अब त्यतापट्टि अब प्रवेश गरेर अहिले नै देखिसकेको सपोर्टहरू बौद्धिकहरूबाट होइन अब स्वर्णिम वाग्लेको अब जुन अब उहाँले काङ्ग्रेस छोडेर अब त्यहाँ जानुभयो अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि यो एउटा आसेट हो उहाँ र अब एउटा प्रखर अब अर्थशास्त्री पनि भनिएको छ होइन अब भलै यतापट्टि कङ्ग्रेसमा दस वर्ष नै दस वर्ष पन्ध्र वर्ष उहाँले चाहिँ अब कङ्ग्रेसमा बिताउनु भयो होइन अब प्लानिङ कमिसन जस्तो चाहिँ अब संस्थाको चाहिँ उपाध्यक्ष चाहिँ बस्नुभयो होइन काम गर्नुभयो अब धेरै रिजल्ट उहाँले देखाउन सक्नु भएन प्रश्न त छ नि त त्यहाँ त्यहाँ प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँले के परिवर्तन ल्याउनुभयो भन्ने कुरा त त्यो कसैले पनि अब सोधेको पाइएन अथवा चाहिँ तनाउवासीले पनि अब त्यो प्रश्न गरेको काहीँ पनि पाइएन होइन त्यो पनि त सोध्नु पऱ्यो नि त तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि तनाउवासीले किन उहाँलाई त्यो मत चाहिँ अब अहिले अब जस्तो रासोपा भनेर मत ओहिर्याए या रवि लामी छानेको त्यो लोकप्रियता देखेर मत ओहिर्याए या के देखेर चाहिँ अब हो त्यो रवि रवि लामी छानेको एउटा चाहिँ लोकप्रियता पनि एउटा कुरा र यतिको मान्छे संसदमा हुँदाखेरि अब राष्ट्रलाई घाटा हुँदैन है पढाइ लेखेको विदेशमा पढेर अनुभवसहित आएको सोडी मुवागले अर्थशास्त्री होइन अब कङ्ग्रेसमा ठाउँ पाए पनि अब माथिल्लो लेभलमा चाहिँ अब ठाउँ नपाएको अथवा चाहिँ संसद बन्नु नपाएको होइन यतिको मान्छेले त्यहाँनिर पुऱ्याउँदाखेरि अब राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले अब त्यो चाहिँ एक किसिमको जनतामा चाहिँ चेतना पनि आएको जस्तो देखिन्छ होइन अब भने नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र पुरानोबाट काम हुँदैन यिनीहरूले जनतालाई चाहिँ अब तेत्तिस वर्षसम्म चाहिँ धोका बाहेक अरू केही पनि दिएन भन्ने नै बुझाइ हो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अब त्यस्तो चौसठी चौसठीको निर्वाचनमा माओवादीको जुन प्रकारको मत आएको थियो होइन जसरी ठुलो दल बनेको थियो रासोपा ठुलो दल त बनेको छैन तर भोलिको सम्भावना चाहिँ निकै ठुलो हुने जस्तो देखिन्छ अहिलेको यो उपनिर्वाचनलाई हेर्दाखेरि होस् या योभन्दा अगाडि गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनलाई हेर्दाखेरि होस् अब यो रासोपाले के के कुरामा त्यो ध्यान पुर्यायो भनेदेखि चाहिँ यसको त्यो विजयको जुन यात्रा छ त्यो त्यसले निरन्तरता पाइरहन्छ आउँदा निर्वाचनहरूसम्म पनि अब सबैभन्दा पहिलो कुरा त पार्टी निर्माण गर्नु पऱ्यो पार्टीको सैद्धान्तिक अवधारणा शक्ति निर्माण गर्नु पऱ्यो होइन सैद्धान्तिक अवधारणा अब तलदेखि माथिसम्म चिजको चाहिँ अब बनाउनु पऱ्यो सङ्गठन निर्माण गर्नु पऱ्यो होइन अब अनि सँगसँगै अब यसमा अब सत्ताखोर मनस्थितिबाट चाहिँ अब अलि अलिकति बाहिर बस्नु पऱ्यो जसरी योभन्दा अगाडि अहिले पनि अब रवि सरकारको समर्थकै हो अहिलेको होइन उहाँ पनि त सरकार बाहिर त होइन नि त मन्त्रीमण्डल पनि नबसेको अवस्था छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन अहिले अहिलेको चाहिँ अब मन्त्रीमण्डललाई अथवा अहिलेको सरकारले दिएको समर्थन त उहाँले फिर्ता लिनु भएको छैन होइन त्यसो हुँदाखेरि अब सत्ता सबै कुरा होइन भन्ने हिसाब किताबले अब खास म्यान्डेट पनि अब विश्वासी टाउनु भनेको प्रतिपक्षमै बस्ने भन्ने हो अब योभन्दा अगाडि पनि सत्तामा जानु हुँदैन यो रवि लामी छानेले अथवा राजेश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्तामा जानु हुँदैन प्रतिपक्ष यहाँ बस्नुपर्छ सदनमा चाहिँ अब चाहिँ काम गर्नुपर्छ सडकमा नि अभियान चलाउनुपर्छ र सदनमा चाहिँ राम्रो कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हामी सबैको धारणा थियो मैले पनि त्यो भनेको थिएँ होइन अब सत्तामुखी होइन कि अब जनमुखी हुनु पऱ्यो र पहिला अब गृहमन्त्री नै चाहिने अनि त्यहाँबाट उप नै उप प्रधानमन्त्री नै चाहिने भन्ने जुन उहाँले देखाउनु भयो होइन अब रवि लामी छानेले अब त्यो त्यस्तो कुराहरूबाट अलिकति बाहिर बसेर होइन अब शक्ति निर्माण गर्नु पऱ्यो पार्टी निर्माण गर्नु पऱ्यो अब जनजीविकाको आव आवाजहरू उठाउनु पऱ्यो होइन र हो त हिसाब किताबले गरेर अलिकति अब फरक पनि दिनु पऱ्यो अब भ्रष्टाचार विरुद्धको कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ पहिला चुनावी एजेन्डामा सुशासनको कुरा गर्नुभएको छ होइन हिजो जीववंशी चारको निर्वाचनको क्रममा चाहिँ यो पार्टीले त धेरै सपनाहरू देखाएको छ नि त होइन महत्त्वपूर्ण अब तेत्तिस किलोको सुनदेखि लिएर यसको काण्डदेखि लिएर ओम्नी काण्ड यति काण्डदेखि लिएर वाइबडी काण्ड होइन क्यान्टेनमेन्टको चाहिँ त्यति सर्वको चाहिँ अब जुन घोटाला भएको छ अब अहिलेको प्रधानमन्त्री मुचिनु भएको छ होइन त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ निकाल्छौँ र त्यस पछाडि फाइल खोलेर एउटा चाहिँ सुशासनको चाहिँ सुनिश्चितता गर्छौँ होइन दण्डहीनताको चाहिँ अन्त्य गर्छौँ भनेर उहाँहरूले जुन प्रतिबद्धताहरू भन्नुभएको छ अब त्यो प्रतिबद्धताहरूलाई उहाँहरूले अब चाहिँ यो पुरा गर्ने कोसिस गर्नु पऱ्यो एटलिस्ट सांसदमा चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो सांसदमा काम गर संसदमा काम गरेको देखिनु पऱ्यो होइन दमदारसँगले प्रस्तुत हुनु पऱ्यो सदन सदनमा चाहिँ अब अब त्यो जनतालाई जब जागरुक बनाउनु पऱ्यो होइन सँगसँगै अरूभन्दा फरक कोणबाट देखिनु पऱ्यो अब त्यत्तिकै यसो छ त्यत्तिकै मुख छाड्ने गाली गलौजमा आउने होइन जति पनि अहिले भइरहेको छ नि त एउटा एक एक किसिमको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि त व्यक्तिवादी हुँदै गइ गइरहेको अवस्था देखिन्छ नि त होइन हाम्रो काम हामी स्वतन्त्र विज्ञ अथवा चाहिँ विदेशको काम अथवा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र चाहिँ व्यक्तिहरूको काम भनेको त राम्रो कुराको चाहिँ राम्रो भन्ने नराम्रो कुराको नराम्रो भन्ने हो नि त रविले यस्तो गल्ती गर्दैछ है हुँदैन भन्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब उहाँको चाहिँ अब समर्थक कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अब फेसबुक ट्विटरदेखि लिएर होइन सामाजिक सञ्चालनमा चाहिँ एकदमै तल्लो स्तरबाट गाली ग्लोज गर्ने होइन अब त्यस्तो यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ कम गर्दै गएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ एउटा आलोचना अब आलोचना गर्नुपर्छ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ आलोचक बन्नुपर्छ सबैले भन्ने हिसाबले जानुपर्छ पऱ्यो होइन भने त हिजो अब अब एमालेका कार्यकर्ता कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र अब रविजीको कार्यकर्तामा के फरक रहेर होइन र हो त किसिमले अब आफूले चेन्ज गरेर अगाडि चाहिँ बढ्नु हो भने अब भविष्य अत्यन्तै राम्रो छ अब तर यस्तो अब पपुलिजम भन्छ नि राजनीतिमा वात्ता आउने अब वात्ता जाने अब अब प्रचण्डको चाहिँ शब्द चाहिँ अब लिने हो भने खरे खोला होइन अब बेलुन चाहिँ फुकेको बेलुनहरू भनेर चाहिँ ओलीहरूले बोल्नु भएको छ अब त्यो अब त्यो शब्द चाहिँ म प्रयोग गर्न चाहन्न एउटा शक्ति चाहिँ हो होइन एउटा नयाँ चाहिँ अब आशासहित अब आशाको किरणसहित अब झुल्किरहेको यो पार्टी हो होइन हामीले शुभकामना दिनुपर्छ होइन तर अब यी कुराहरूमा चाहिँ अब यो पार्टीले चाहिँ एकदमै चेन्ज भएर अब सत्तामुखी नभएर जनमुखी हुनु पऱ्यो र र जनताको कुरा चाहिँ अब उठाउनु पऱ्यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र सुशासनको कुरा चाहिँ ल्याएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो र अब एउटा अकाउन्टेबल एउटा चाहिँ होइन अकाउन्टेबल एउटा रेस्पोन्सिबल एउटा गभर्नान्सको एउटा कन्सेप्टहरू ल्याएर चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब अगाडि बढ्नु हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अब यो उपनिर्वाचन सकिसक्यो सकियो अब यो मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदाखेरि उसको हितमा देशको हितमा या सरकारमा सहभागी नहुँदाखेरि चाहिँ उसको हितमा र देशको हितमा अब सबैभन्दा राम्रो चाहिँ अब मैले त अघि भने मङ्सिरको अब चुनाव पछाडि पनि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ सत्तामा जानु हुँदैन म्यान्डेट पनि अब म्यान्डेट विपरीत हुन्छ होइन अथवा बत्तिस सिटको चाहिँ अब मान्छे पार्टीले पनि सरकार नेतृत्व गर्ने होइन अब सबैभन्दा फर्स्ट हकदार त कङ्ग्रेसै हो र नभएमा एमालेसम्मले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो म्यान्डेट त हो नि त होइन अहिले बत्तिस सिटैले चाहिँ अब चाहिँ अब सरकार नेतृत्व गरेको अवस्थाहरू छ होइन त्यो एउटा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ म्यान्डेट संवैधानिक व्यवस्था र चाहिँ अब त्यो त्यो त्यो राम्रो परिपाटी होइन होइन त्यसले डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्दैन र अघि मैले भने जस्तो अब रवि लामी छाने अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब सत्तामा जानु हुँदैन भन्छु उहाँहरूलाई त्यसले राम्रो गर्दैन सत्तामा गएपछि केही न केही नराम्रो कामहरू गर्नु परिहाल्छ अथवा त्यो खालको परिस्थिति क्रिएट होला होइन अब नराम्रो गर अब जान्दा नजान्दै पनि अब केही अब अवश्य त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू आइपर्ला र अब त्यसले अप्ठ्यारो गर्ला होइन तर सबैभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ अब सत्ता बाहिर बसेर होइन प्रतिपक्ष भएर नै अब सत्तामा जे किसिमको होइन सरकारलाई काउन्टर गर्ने राम्रो कुराको चाहिँ अब सुझाव गर्नेदेखि लिएर नराम्रो कुराको चाहिँ विरोध गर्ने होइन जनतामा जाने अब यो खालको काम गर्दाखेरि एउटा जनमत तयार गर्ने यो गर्दाखेरि नि उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ तर मलाई लाग्छ कि उहाँहरू सत्ताभन्दा बाहिर बस्न सक्नुहुन्न किनकि भनेको जस्तो नि उहाँहरू सत्तामा जानु भएन भने चाहिँ जानु भएन भने चाहिँ यो पार्टीका लागि हित गर्छ जो सत्ता बाहिर आउँदो आउँदो चुनावमा सत्तामा नगएर अहिले सदनमा उहाँहरू विपक्षीको जो भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गर्न सक्नुभयो भनेदेखि त्यति बेला आउँदो निर्वाचनका लागि चाहिँ उहाँहरूले धेरै सिट प्राप्त गर्न सक्छ आउँदो निर्वाचनको लागि उहाँहरूको लागि बेस बन्छ यो पार्टी बनिसकेको अवस्था छैन यो एउटा माहौल चाहिँ बनेको छ हो त्यो माहौललाई उहाँहरूले क्यास गर्नुपर्छ माहौल बनु अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टी बन्ने एकदमै राम्रो खालको माहौल बन झुल्क्यो अहिले यसो भन्न सकिन्छ जस्तो रासोपाको हिसाबले योभन्दा अगाडि गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनमा सहर केन्द्रित क्षेत्रहरूमा उसको प्रभुत्व देखिन्छ देखिन्थ्यो निर्वाचित सांसदहरू सहर केन्द्रित जो क्षेत्रबाट चाहिँ सांसदहरू जो निर्वाचित हुनुभएको थियो अहिले तनहुँ जो एउटा ग्रामीण इलाका पनि हो ग्रामीण भेग पनि हो त्यहाँबाट स्वर्णिम वाग्ले शानदार मत प्राप्त गरेर जित्दै गर्दा रासोपा अब गाउँतिर पनि पसेछ भनेर भन्न सकिन्छ अब यो कस्तो भन्दाखेरि यो यो माहौल एउटा चुनाव एउटा लहर पनि हो होइन अब हो त लहर एउटा लहर चाहिँ अब गाउँ गाउँमा पनि पुगेको छ अहिले अब गाउँ पनि अब गाउँ जस्तो रहेको छैन अब सोसल साइटदेखि लिएर फेसबुक युट्युब होइन अब सारा कुराहरू अब सबै अब जनता चाहिँ बाँधिएको छ र सबैले सबै इन्फर्म छ होइन यो अब तिस वर्ष अगाडिको यो समाज पनि होइन यो चाहिँ अनि त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो त्यो त्यो यहाँले भन्नुभएको कुरो एकदम जायज हो किन भन्दाखेरि अब उहाँ अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन क्षेत्रसम्मै त्यो त्यो राष्ट्रपतिको लिगेसी भएको ठाउँ होइन अब त्यस्तो ठाउँमा पनि अब चाहिँ अहिले अब अचानक अब बाहिर अब टुरिस्ट उम्मेदवार त हो नि वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने होइन पुरानो पुरानो दलहरूको भाषा प्रयोग गर्ने हो भने त चढ्यौँ गएको टुरिस्ट उम्मेदवार हो गोर्खाको मान्छे उहाँ गएर उठ्नु भएको छ होइन अनि त्यो त्यहाँ उठ्दाखेरि पनि अब चाहिँ अब एकदमै अब राम्रो चाहिँ अब परिणामहरू अहिले ल्याइरहनु भएको छ होइन अनि त्यस अर्थमा यो अत्यन्तै अब सौहार्दपूर्ण एकदम राम्रो मान्नुपर्छ र यो यसको अब उपस्थिति देखियो र जनरलहर चाहिँ अब घन्टीपट्टि अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति एक किसिमको जनक्रेज होइन अब त्यो चाहिँ अब देखियो भन्नु पऱ्यो अब तर यसलाई अब कन्टिन्यू गर्नको लागि अघि अघि मैले भने जस्तो अब धेरै होमवर्कहरू बाँकी छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कामहरू गरिरहनु पऱ्यो होइन आफूलाई चेन्ज हुनु पऱ्यो जनमुखी बनाउनु पऱ्यो र अरू पुरा पुरानो दलहरूभन्दा चाहिँ अलिकति फरक देखाउनु पऱ्यो होइन जनताको चाहना पनि त्यही हो अब अडतिस उन्चालिस सालतिर नानीमया दालको घडी चिन्हको अहिले पनि कुरा गर्छन् त होइन त्यति बेला काठमाडौँ जस्तो ठाउँबाट नानीमया दालले पैँसठी हजार चाहिँ मत ल्याउनु भएको रहेछ दोस्रोचोटि उठ्दाखेरि बयालिस सय ल्याउनु भएको थियो दोस्रोचोटि उठ्दा उहाँ हार्नुभयो फर्स्ट होइन फर्स्टचोटि पैँसठी हजार दोस्रोचोटिमा बयालिस हजार उहाँ सीमित हुनुभयो अब त्यस्तो खालको अवस्था पनि आउन सक्छ होइन त्यसो हुँदाखेरि अब यो यसलाई अब कन्टिन्यू गर्न उहाँहरूले कति सक्नुहुन्छ यो भारलाई यो त जिम्मेवारी पनि हो नि त होइन जुन अहिले उहाँहरूले अचानक यो ठुलो चाहिँ अब सपोर्ट जनसपोर्ट पाइरहनु भएको छ एउटा जनताको आशा भरोसा त्यहाँ चाहिँ अब रिफ्लेक्ट भएको छ होइन यो ठुलो जिम्मेवारी उहाँहरूले चाहिँ यो बोझ पनि यो किसिमको होइन र उहाँहरूले यसलाई अब कसरी बिसाउनुहुन्छ कसरी बोक्नुहुन्छ र जनचाहना त्यसैमा भर पर्छ र उहाँहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी त्यो गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार